Bueno, envidiar, la verdad es que eh, la capacidad de movilización que nosotros la hemos tenido, de hecho la seguimos teniendo, pues al de uno se sigue convocando gente, pero noto que nuestra gente está demasiado acomodada, demasiado dormida en este momento, le falta esa fibra que teníamos antes y ahora pues de momento Bindu tiene esa esa capacidad de movimiento. El Partido Socialista, nada, porque el Partido Socialista es sucursal de lo que le digan en Madrid y veo que no tiene ni, respeto a su propia historia, por tanto, no envidio nada. Ah, Podemos es una incógnita, ¿no? Podemos, yo creo que... Y además no es un partido de chalecos, por mucho que digan, ¿no? Y eh, de momento están demostrando que son como los demás es decir, pues al principio llegaron a aprovechar una coyuntura muy bien, eh, que es eh, un momento donde los desahucios, eh, la austeridad, la corrupción, veía la gente que el PP y el PSOE era la misma cosa, no había, y surgen estos con fuerza y les ayudan, porque la sexta y cuarto y el canal 4, pues oye, les ayudan muchísimo. Eh, en una sociedad mediática era fundamental y ellos supieron manejar eso. En todo caso, les puedo envidiar esa capacidad de estar, pero claro, pero para que tú estés te tienen que llamar. Si no te llaman, por mucho que seas muy bueno, pues no sabes. En, en Del PP. PP, yo creo que el PP no envidió nada porque me, fijo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Y la derecha en Alemania, nadie, ninguna, nadie de la derecha alemana reivindica el nazismo. En cambio aquí, la derecha española sigue reivindicando el franquismo. Y lo que cuesta, fíjate, el Valle de los Caídos, las calles, los líos que hay, cómo defiende, los Pepe, la no sé qué. O sea, yo, no, tengo ninguna envidia. Lo que pasa es que, bueno, tienen a un personaje como Mariano Rajoy que tiene una manera de proceder que de momento va bien y, no tiene disidencias, ¿no? Pero, y además los partidos políticos, la gente no quiere que haya líos, pero también si no tienes líos, eh, significa que no es muy, muy democrático. Y la gente quiere que sea democrático, es decir, que es, es difícil casar la democracia con un partido político que la gente le quiera ver capaz de resolver sus propios problemas. Porque si no es capaz de resolver los suyos, ¿cómo va a resolver los demás?